Es abril. ¡Aprende los tontos! ¡Tonto eres tonto! qué está en el español. Esto en español, no en inglés. <laughs> ¡Aprende los pendejos! <laughs> ¡Te voy a hacer un chiste! ¡Cállate! <laughs> ¡Qué chisto, chito choy! ¡Da un payacho! ¡Por payacho! ¡Tú eres un tonto! ¿Por qué? ¡Aprende los el culo! ¡Y es hora! ¡Es hora! ¡Es